αυτές χωρίς φύγε και μου είπαν πάλι μου φύγε και τον μαθαίνω. Μαγκές. Αυτή την έφτιαξε με λάθη σήμερα για να μου δείξει πώς κάνουν αποστολές έτσι. Και πήγαμε και το δοκιμάσαμε. Με τόσο φρέσκια είναι. Όποτε μας απειλεί όχημα, για μέσο. Μπαίνουμε σε εχθρική περιοχή, γκάνερ στο νου μας. Όποτε δούμε όχημα, τσακιζόμαστε στο χάμβι και σηκώνουμε το αλφατάφ, έτσι. Πήγαινε λίγο πιο σιγά, τη ετοιμάσου να σταματήσει κάπου. Όπα, πειρά. Στο, στο, όχημα, στο τέτοιο, στο τέτοιο πήγαινε. Στο τυχάκι. Ή ε, βασικά κάπου να βλέπει ο γκάνερ. να κατεβείτε, ε, ναι, ναι, ναι, στην ομάδα σας. Πήγαινε... Μην πας μπροστά από την πόρτα. Σταμάτα εδώ. Κατεβείτε. Δεν είναι ανάγκη να μην πάω στον δρόμο, έχετε ελεύθερη κίνηση. Πάμε. Απλά να ξέρουν οι Όπλα ανοιχτά. Εγώ έχω πει δεξιά τώρα. μπαίνουμε μέσα στο compound. Σου λέει Πάμε στο compound. Καλυφθείτε παιδιά, μην είστε ανοιχτά. Αρνητικό. Α, sorry, μόγκετες. αριστερά μας, όχημα έρχεται κατά πάνω μας. Έχουμε όχημα αριστερά. Δικό μας, δικό μας είναι. Όχημα Northeast. Το ρίχνω. Ahí puso Gander. East Car, feed Plato Calo compound. Πρόσχε τις recompenses μπροστά μου. Έχουμε όλοι επαφή με τον εχθρό. Το κομμάτι πηγαίνει στο καμένο να έχει το νου σας, μην τους χτυπήσουμε. Κάντε μου ένα τσεκ. Πάμε πάλι μέσα. μέσα, μέσα, μέσα. Οκ. Okay. Όλοι μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άντε, πάμε. Πάμε ή όχι. Πάμε, πάμε. Rush B, Εντάξει, είναι πάτα. Μαλάκα, Rush καλύτερη τεχνική ever. Επαφές, όπα, λάθος. Πού? Πάει στα αυτοκίνητα. Ε, ε, Κάντε μια στάση εδώ, κατεβαίνουμε. Πες μας οδηγία. Κάλυψε τον τοίχο. Πού? Μπροστά μας, μπροστά, μπράβο ρε. Είναι κι άλλοι μέσα, είναι κι άλλοι μέσα. Στα, δε, στα δέντρα μέσα αλευθεία. Η ομάδα του Monk μπαίνει στο compound. Ρε μαλάξε τα μπροστά δεν τους βλέπετε. Έχουμε μπει μέσα για εμείς. Ας βγούμε στο compound. Ελάτε από εδώ από αριστερά να βγούμε στο compound. Chris. Όχι μάμα μπορείς μπες και εσύ μέσα. Επαφές, επαφές, επαφές εδώ μπροστά. Είστε επαφές έξω από το compound. Έξω από το compound επαφές. Είστε. όχημα που βρίσκεσαι. Βρισκόμαστε west από το Κομπάζ. Northwest. Έχετε κάλυψη καλή εκεί που είστε. Ε, ναι. Οκ. Okay. Μπορείτε να έρθετε στη southeast πλευρά του compound, είστε εδώ πέρα που είμαστε κι εμείς. Το όχημα. Ανεβαίνω πάνω στην ώρα. Επαφές είστε έξω από το φράχτη. Επαφές είστε έξω από το φράχτη. echte Weile bekommen Φύγετε πίσω με φάτα RPG. Αλλάξτε θέση.